気分次第です僕は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなってスケブン出すを明日をもう来ないで 月は沈みは昇るけどその世は違ったんだ君は僕の手を空へ舞う世界の彼方闇の照らす快晴君と僕もさまた明日へ向かっていこう夢で終わってしまうのならば昨日を返させて、 また明日も君とこうやって笑わせてあれから世界を変わ 変えようとしたって未来は残酷でそれでもいいさって君と見ていた世界は本当に綺麗だった忘れてないさ思い出せるようにしまってるの君がいてもなこと震えるなんて妄想一人じゃることさえ僕はしない前の風に開いた幻想壊してくれって願ってもがいだって、ね、願ったんだ 海に行こうと思うがどっから君はいないかな、それでもいつまでも僕ら一つだから笑ってよ未来を少しでも君といたいから叫ぼう今日の日をいつか思せ未来の僕ら